Führer spricht jeden Tag vom Endsieg. Ich sehe das nicht kommen. Wir verlieren jeden Tag Schlacht nach Schlacht. support. Let's move. Ooh. Muslim